kuva embalala bebe kulu azalibwa nani ate bakola mirimu ki nabuuza mu baana ba bidandi sali ani asinga obugagga okay. yes indeed bebe kulu mm. azalibwa mu famiry ey'omusajja omusiraamu mm. bwotandika okumenya abaana bazalibwa nabo mm. oyinza obutabamanya olwakiri nti omusajja musiraamu si musiraamu <laughs> ate muganda eh. gwe bagawa omuganda tagererwa nzaalo however hey. Eh. omukulu bidandi sali mm. bebekulu yamuzaala mu mukyala oyo ali mu amerika mm. so tebamuzaala nti bazaalayo abaana mukaaga aba mm. bataano no mm. bebekulu yeyavaayo eyo mufamiry eyo mukyala yali abeereyo kanyanya kanyanya nakula n'omwana we yes omulala mbuuziza wano mpozi kiri kyabuziza nti bakola mirimu bakola mirimu kiya bidandisa ali musajja mugagga ekyo tekibuusibwabuusibwa abaana abasinga basoma bakawuntanti nemirimu gyomanyi emituufu egyomumutwe bagirina nokusoma yes basoma bakola emirimu egyo egyo kati kubona ani asinga obugagga ayinayo omwana omugagga ennyo atamanyi eh, bebekulu hmm, nga mulenzi muwala ayina omuwala nomulenzi nga bombi bagagga bagagga nnyo muganda wange kalisti tebemulisa era nga wamanyakose baana kizito ngaafudde eh. kibana kizito yasinga wakutaano mukuba nettaka mu uganda yonna mm. obungi obunene kale mm. naye alinayo abaana bajja buziku olwo nga tetubamanyi nga bwewalabye nomukulu ono apolons bambi mm. former prime minister bwe yafa muwala wole gwe batekako owa controversy yamusikira eh. teri yamulabako so gyebali bwe batyo ngaagambye eh, nze matiya enakasenke embuzi amaka ga bebekulu kamiri bobi wine makaki agakabi agasinga okuba agakabi eh, bebekulu kamiriyoni eh, bobiwinegwe walaba ku ga bebekulu gatunfact gonna amaka gonna galabaku hmm. aga bobi wine ngasagala otekemu feeling kyenkugambye ah, amaka ga bobiwine hmm. gali ku ttaka likoona mweka 25 ebyaddalmagereye mhm. kati ate bangamba yayongera oggula liyinza mm. okuba lisukako n'obunene mm. howeve agaliwo galaga nti bobi wine yagula ettaka ero mu mwaka gwa 23 ojjukira diru gye yafuna eya kondomu bazaliza protekita lweyayimba oba ne wethamaanyi olulimu olwokufa eh, olujukira eh, wekuume mm. kati dwiro yali ya kondomu mwebajeta sente ezo nagula emagere ebyo eh. miliyoni nga abiri mu ttaano nga tanagenda ku kabiriiti mm, mm. nga biri esatu biri ena eyo kati nafuna sente lyali ya miliyoni nga abiri mu ttaano ku asatu nga lyalayisimu emagere abamanyi wakuze mu myaka nga kumi naye nga kati esaawa eno valu yalinnyamuko ngezaako okuzimbira kintu ekitegeera esegukwe wakamiliyoni we mm. waali wa bbeeyi mukko mm. omuntu ngaasobola okugulawo miliyoni nkaaga ebiseera biri mm. kati wa bbeeyi seguku aliraanyemu kuzirubowa ne kajjansi nerisaidi z'ekigobokuga e, e, ekifengeri gyekyetoloddemu si kifu nnyoe ngaomuntu wa bbeeyi mukko ogula miliyoni nkaaga kati ekiwaatule wabebekulu ettaka eryomekulu yaligula ku kitaawe midandisaliyaligula mm. kutaata kutaata mu kibanja mpola mm. yasooka nagula fuuti nga bibiri mm. ku kikumi nalimuguza obukadde nga bibiri mu ataano abamanyi ekiwatule sente zekiwatule bazimanyi mulaba nga mpitako buli kanaku gozendako ekiwatulooga enjagala yatano ku kikumi hmm, oyinza osinga ekibumba nkugambe nekibumba tekimala hmm. bajja kuwa milioni abiri ojja kumaliriza oguzeeyo kasanga timunda <laughs> kati kitegeeza mubufunze kwanja akuba numbe one hmm. currently amaka ga moses sali big size gegasinga ngobeza ensonga zowadde nti ebiseera weyagulirakati abantu beeronderewo ovuwiki aga amaka ga bebekulu galinawo nti yagansiga emaka ge bwoyise eno enyumba gyetulaba eno yonna hmm. ekyemmanga waliwo olubiri lwe yazimba lwatanamagiza awevamuzo nekituufu ekiriwo enyumba eh. z'abasajja abo bombisatu hmm. nungi zesinga bwesinzi bbeeyi eh. ya bobi wayini nungi nnyo hmm. neyakamiliyoni nungi nnyo era bebikulu nungi lwakuba ate yompya nobupya oza kyekijongerako ate nene nnyo nordin hmm. ndoza kankute olina kyoyagala okuyisaawo ah, siina kyempisawo just mpozi ku sindi wali ku sindi musindi abadde ki mubufunza eddakiika emu ah, sindi muyimbi ndoza uganda erina kubeera kuyisa ngalo mumaaso olwokuba nesindi sindi wamaanyi walidde entegeemanyi kisindi tamanyi nalinnya ayinza okuba manaje akumanyi nga yakulisizaofunayo obudde mm. owulirize enyimba za sindi mm. n'abayimbi abalala bwe kinaggu ofunayo omukisa gumu nga sindi mm. agenda kupefominga live tebalaba ku nexus wali tebatenda madox ne autospa tebatenda madox fena tumusinza nti kabaka mm. olunaku lujje lumuveemu yepime ye mu sindi ajja mukuba nali mbeddeko ewantu sindi ng'ayimba abantu ne baleekaana nnyo mm. ne babivaamu ne bakwata ku mitwe bwe bati nga bali mukuganga kibasuseeko that is sindi ntegeka nkuba enamba emu tuve wano alhamdulillah nokanakulya omupisi wa chapati ezuwera okuva mu tiimu aboki tiimu aboki kiri kitya tiimu aboki twagala genda wanene mwana mu kaibanda kaibanda ayina ayina mpo <laughs> ah. wanene twagala kwemisamu wali wonna kafooko aa ah, ah, nja kukujjako kati kyemadde mbuuza sebo eh. fresh kidi nye sebo ayina emyaka emeka kati aina musanvu muzase mwange wanji tata webala okuwereza amina ani ono muganda wange ono fesi omukiwezi gye nambunga okuva mutimu aboki mwena mukoze layini awo mbalaba nsasage anti mbuuza kibuuzo muganda wange kati ekibuuzo kyange yesebo da agent ono alikuki ha da agent kyamulyamu da agent kyamulyamu muganda wange naye mwali mpola mpola yali signed under savam music omukyalo oyo savam music eh? naye yalina abayimbi bangi nga tamanyi kyayagala ngaalina nebandi katikga nebimulemu okukwasaganya nasigaza da agenti yekka da agenti mwali naye nga omanyi music agira nakubamu obuswanyu nakuza mu kifo mwolina okubeera kisebo waalaikum salaamu ani ono anti ono musoke idi ekidusu ekidusu musajja gweyagala nnyo obukedde okedde njagala nnyo tojjanga okwo esikiva kubanga yesebo usande ekintu kino naye simu ye erimu ebirumiro oli lutawa ekibuzo kyembuuza yesebo kampeini yalagawa ani wanji taata amina ani ono ono kaduuzaibe masanafu masanafu kiri kitya masanafu masanafu balikiriya bakupeze bona bakuwuliriza nozani bypass yaggwa era weeri eryati ewedde eh? Eh. mbuuza mpulire ekibuzo kyembuuza ye taata sindi wange alibikyo meyasaza okankubira siteji kakolaivu ku siteji nkagala nyo kalibiki kati ani sindi sindi aleera sanyu eh. mrs copycat <laughs> ah, sindaleera sanyu mwali sindaleera sanyu e, eh, sindaleera enasembye okubeera naye ngaaliku ngaperfominga ku kaunta ya ambiasi wano e kampala yalinye ku kaunta nalinya eyo waggulu napafomingira eyo ayina oluyimba ndoza oluyimba lwalina olupya luli lumu luno lwa copicat sinalaba wazaako olulala uh, era gyebuvuddeko yebaza abayimbi okuli fefebusi okuli spicedana okugenda ku copicat ye redim ah, bwatyo sindayo yasanyuwa yebaziza abayimbi ababuukira ku ngoma ye eya copicat redim n'abebaza okugifuula ey'amaanyi kakati essaawa zino mulimu ebibuuzo abawagizi bye bakubuuza bakuyita binyinzi ddala ebikwatagana ku bya bebekoolu ye wakwata mpola si wakupapirako oba tolina facts tomwogerako mu ssaawa zino ndi wamukisa omusajja wakabinkano abadde alingirizalingiriza wano nomugambo waayi nina ebifaana ebibuuzo bya bebekulu wano nga biina binemy okuddamu noludini ntege iga embeera zomumaka eh, muganda wange aninwanaŋambye ennaku zino eh, spicedanayeyita queen of stage <laughs> omanyi muyina nyo ezzalawo yeyita queen of stage ku 32 agasseeko erinnya lya queen of stage naye koka kuba ekituufu eh, weyite queen of stage kokakuba era ekiro ekikeseza olunaku olwaleero eh, mwana muwala spice dana queen of stage abadde kagadi e, kagadi yabakubye n'abayisa bubi e, kagadi kagadi kiri ludda wasaidizeeyo ndowooza oima si kyokyo e, saidizeeyo egye yabadde mwana muwala spice dana namukwaya abaliko mwenna Eh, mbalaba wano eh, ono yeisaani waliwo muganda wange omuyimbi muzibe eh, omuyimbi muzibe omuyimbi nga muzibe naye aŋambye awuliriza waŋambye nga awuliriza nemubuuza watisapu ogisindisa otya gwe muzibe naŋamba ndaba newunyisiza agambye muzibe atayipinga ye jan lian the blind musician big up on yourself madi tiger yomu ku bayimbi bensinga okuwa respect his down to earth abadde mu industry okumala emyaka talina zalawo ne waba ayina omutwalo gumu akuwaka akanana n'asigaza ebbiri musajja gw'omukama akuwe kyosinga okwagala wabula kansinzire ku muzindalo guno nkulopole embaata gye watuwa ne saimo wallayi siryanga ku ggi sirabanga wekozeeki anja ah, kuba njogedde bubi naye kyolina omumanya sirianga kujji si oba yazaala oba tezaalanga kankulopole mbutongole saimemba atayajefuga yagitwala wasengawo kibuli mm, bali eyo bali amagi ewagejja nze nkogga